¿Cómo es ese? Sí, grabado, ¿cómo es ese? Ya saber nada, saqué mi correo. ¿Quién? Dentro de esa página web y salen maravillas de todos sitios, de todos sitios. ¿eh? Ah, inclusive, si tú quieres este, contactarte con una de ellas, por internet no. Ah, álbum. Eres este, contactarte con una de ellas por internet, ¿no? no. Oye, Tal número, etcétera, Esta, es la dirección, etcétera, Este, ya, llámame en otro sitio, eh, tal día, tal fecha, tengo tiempo.